عوض لك ونعرف امك واش كاين ولا ما كاينش الا ما نحويش لك امك انا حويتها déjà. وحويت لك واحد القميجه جابت اختك مخطه فيها البيض والكحره ديال ديك القميجه هي ود القحبه يلا سير ومازال غنعذب امك سي مازال غنعذب امك عذابا اليما عذابا اليما واحد يكرك مني دابا الا ما نبهدل امك يا ود القحبه يا اللي حاوي لك امك انا حاوي لك امك الشيء كامل راه نخرجوا غنقولوا مباشره قدام امك هذه امك انا قلت لك راني حاوي نيشان حيت انت ولدي راك عارفك انت ولدي تعرف فهمتيني الا ما نعذب امك في الحياه ديالك صعب كرك غتبقى تقول لي نمشي لك عند مرتك نمشي لعند اختك نمشي ندير لك بهنا انا راه ماشي تقول لي بحالك مراتك ومراتو حاويه امكم في الحياه ديالكم تقدوا عليا انا يا ولاد القحبه انا راني كمك وبك والقحبه اللي حطت امك الله يلعن طاس امك <laughs> كتخرب الضحك انت مالك كتخلعنا ولا مالك انت شي صحاب راسك شنو انت في ملك الله تا ابو زبال حوت انا ما عندش دمك حتى الوجه Later